વીસ ટકા કપાસ ફર્ધર ક્વોલિટીનો હોવાથી ભાવ સતત ઘસાઈ રહ્યા છે આજે રાજ્યભરની આવક બાસઠ હજાર મણની થઈ હતી બીજી તરફ બજારમાં હાલ વિચિત્ર પરિણામ જોવા મળી રહ્યું છે તો કપાસિયા વોશમાં પચીસ વધી ભાવ સ્ટેબલ હતા કપાસિયામાં પાંચ તો ખોળમાં પંદર રૂપિયાનો ઘટાડો હતો તે ઉપરાંત વાયદા બજારમાં આજે ફરી એક મોટો સમકારો જોવા મળ્યો છતાં તેની બજાર પર અસર નથી તેનું મુખ્ય કારણ એક માવઠું ગણી શકાય જ્યારે ભાવની વાત કરીએ તો તેની ક્વોલિટી મુજબ તેરસો પચાસ પચાસથી સોળસો પચાસના હતા એ વનને ફોર જીમાં સોળસો પાસઠ સુધીનું બજાર જતું ગામડે બેઠા પંદરસો પંચોતેરથી સોળસો ત્રીસના ભાવ ઓફર થતા પરંતુ કામકાજો પાંખા હતા કારણ કે ખેડૂતો વેચવામાં રસ ધરાવતા નથી આજે સૌરાષ્ટ્ર અગ્રણીમાં ચાલીસ હજાર મણની આવક સામે સૌથી ઊંચો ભાવ સોળસો ને સાસઠનો હતો બીજી તરફ એક અગ્રવાણી બ્રોકરે જણાવ્યા મુજબ હવે આવકો ન વધે તો ભાવ સત્તરસો ઉપર જવાની ધારણા છે તો ચાલો જાણી લે હાલ કપાસના બજાર કેવા ચાલી રહ્યા છે તે બોટાદ પંદરસો પચીસ થી સોળસો સાસઠ મહુવા બારસો પાસઠ થી પંદરસો ને બાસઠ ગોંડલ એક હજાર એકાણું થી સોળસો ને એક કાલાવાડ પંદરસો પચાસ થી સોળસો ને સેતાલીસ રૂપિયા જામજોધપુર ચૌદસો થી સોળસો ને સોળ ભાવનગર તેરસો ચોવીસ થી સોળસો ને તેર બાબરા ચૌદસો પિસ્તાલીસ થી સોળસો ને પચાસ જેતપુર બારસો એક થી સોળસો ને અગિયાર રૂપિયા રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો ચાલીસથી સોળસો ને પાંત્રીસ અમરેલી એક હજાર નેવથી સોળસો ને ઓગણીસ સાવરકુંડલા ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને પંદર જસદણ ચૌદસોથી સોળસો ને પચીસ રૂપિયા વાંકાનેર ચૌદસોથી સોળસો ઓગણીસ રાજુલા ચૌદસોથી સોળસો ને વીસ બગસરા તેરસો પચાસથી સોળસો ને સત્યાવીસ ઉપલેટા ચૌદસોથી સોળસો ને દસ રૂપિયા માણાવદર ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને પચીસ રૂપિયા વીસ પંદરસો પચાસથી સોળસો પાંચ ભેંસાળ તેરસોથી સોળસો ને પંદર લાલપુર તેરસો દસથી સોળસો ને અગિયાર રૂપિયા ધ્રોલ તેરસો પંદરથી સોળસો બ્યાસી જામનગર ચૌદસો થી પંદરસો પંચોતેર સાયલા ચૌદસો ચાર થી સોળસો ને બાવીસ હારી ચૌદસો પચાસ થી સોળસો ને ત્રીસ રૂપિયા કડી પંદરસો થી સોળસો અઠ્યાવીસ પાટણ ચૌદસો સિત્તેર થી સોળસો ને અઢાર થરા પંદરસો ચાલીસ થી સોળસો ને પાંચ સિદ્ધપુર ચૌદસો એકોતેર થી સોળસો ને સત્તર રૂપિયા વિસનગર બારસો થી પંદરસો અઠ્ઠાણું વિજાપુર પંદરસો પચાસ થી સોળસો ને એકત્રીસ હિંમતનગર ચૌદસો પંચ્યાસી થી સોળસો ને તેત્રીસ માણસા અગિયારસો થી સોળસો ને ત્રણ રૂપિયા ગઢડા પંદરસો થી સોળસો દસ ધંધુકા ચૌદસો થી સોળસો ચાલીસ જાદર સોળસો થી સોળસો ને